las consultas ginecológicas, tú para hacerte una mamá tienes que eh, que te cojan dos selladores en el aire y te acerquen a la máquina porque ni siquiera está adaptada la, consulta. Eso que te de la silla en donde te la tienes que hacer. Fuimos a una playa y, y nos estábamos bañando mis amigos y nosotros todos somos discapacitados, claro. Y, los vecinos se quejaron, porque creían que los vecinos le íbamos a pegar una enfermedad. Y vamos a entrar en una discoteca y el portero nos prohibió la entrada y nos dejó así que nosotros no podíamos entrar a la discoteca porque ¿qué íbamos a hacer? Tuvimos que coger un autobús normal y corriente y no nos, dejaron, no queríamos subirnos porque éramos, muchas sillas y como no estaba adaptado pues no, no, no, no querían subirnos entonces ya decidieron Meternos a la fuerza. Yo fui, yo fui, una, muy monitora de miedo Todos los años, todos, a, a primeros de año, yo tengo que demostrar al juzgado las cuentas de, mi, de mis gastos. A ver, a ver, eh, que, en qué gasto ese dinero. Lógicamente yo necesito vestirme, tendré que gastarlo en en cosas que necesito, ¿no? Pero a mí lo que no me parece lógico es que tú tengas que demostrarle a un juez en qué gastas tu dinero. ¿Vale? Porque aunque estés incapacitado, yo creo que tienes derecho a gastar tu dinero. Yo en 1981 fui el primer niño con parálisis cerebral que fue escolarizado en Chabacoiz. Entonces, claro, se reunieron todas las profesoras porque yo entonces eh, necesitaba ir al baño y no porque no aguantaba esfínteres. No, no necesitaba una profesora o alguien de apoyo que me llevara al baño. El tema es que no, o sea, alegaban de que las profesoras directamente te decían no, no, este niño no tiene que estar escolarizado, tiene que irse a espace Mi madre puso en conocimiento de mi médico, o sea, del neurólogo que me llevaba, y puso en conocimiento de Adolfo, que fuera, era director de Holanda Entonces dijo, vamos a ver, esto es lo que está pasando. Y había siete profesoras o seis profesoras que fueron al consejo de, al de profesores a decir, no, no, este niño vamos a mandar una carta a educación y que se vaya a Espace, que es su sitio. Lo que hizo es el médico generar informes y presentó un informe médico ante, el, ante educación, ante el inspector, y le dijo al médico, este señor en base a la ley tiene, o sea, por mí, tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto. Lo corroboran estos informes usted verá, fue el director también y automáticamente las seis profesoras volaron. Y yo entré a, tener una educación reglada. Eh, eh, hasta que la educación es obligatoria, tú tienes derecho eh, gratuitamente a tus terapias. En el momento que tú acabas, creo, la educación obligatoria, esas terapias hay que pagarlas y son terapias que nosotros necesitamos para vivir. O sea, yo necesito la fisioterapia para poder llevar la vida que llevo. No es algo que como ir a un gimnasio porque yo quiera ponerme un cuerpo 10, sino es idea de vida. Vamos a hacer estas prácticas con este chico así. Ya hemos colaborado con la discapacidad. Y la vida, pues te das cuenta que luego contratarte no te van a contratar. Y es así, a mí me pasó eso. Aunque estoy enterrado en titulaciones y cursos encaminados a llevar mi propio negocio, administrar un negocio ya creado. Así, también tengo oposiciones a auxiliar administrativo, con examen en la Universidad de Sevilla. Me faltaron décimas. Eso no quiere decir que todo haya sido un camino de rosas. Ya me ve, 37 años, en paro, harto de gastarme el dinero que no tengo reo. Ya paso de ir al SAE, para que me digan que no tengo aptitudes para ningún trabajo.